Hei, ini sini lagi ngapain? Embe? Mana embe? Itu. Oh. Makannya apa? Lihat. Kacang. Huh? Kacang. Kacang. Ini mbe. Mbe kuping. Jangan jauh-jauh atau kasihan. Tuh tuh berantem berantem. Udah. Udah habis itu buat gajah. Holy Dah buat gajah. Hmm? Nih buat gajah. Udah tuh ya. Ayo, nah, dadah dulu. Lihat sini. Dadah. <laughs> <laughs> Ini tuh.